にするっていうね失礼しますうんここうんはいレッツゴーいいですね大丈夫大丈夫大丈夫 まだ間に合うえめっちゃ上手じゃんごめんなさいごめんなさい <laughs> 白ミスターい白の部分多すぎね黄色もちょっと入れて黄色もう一サンキューハトハトやり方わかんない すげえ揺れるじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんそれあれいいいいじゃん、OK はい、OK ゴー成功あごめんごめんレッツゴーいいじゃんすごくでちょっと待ってこれを、うん まだ綿棒で取りますからとてもいいじゃないですか Today うんブレたブレてるなブレないでくれいやブレてるよなんでピンとこっちだもんだって合わせて無理よピンとここで合うよ 無理かこれ最後ピンとどこで合うはいペロンペロンペロペロペロいいですか終わっただのであそこでやった OK はいはい OK